नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय ओडा आज सका सका आम बाहर पड़ी एक प्राचीन और पवित्र पीठ को आसतु आज बुले देखा कौन रही पीठ से जय जगन्नाथ आम आसी पहुँची जाइए नीलकंठेश्वर शिव मंदिर जहाँ रही नीलकंठेश्वर नगर ब्रह्मपुर गंजाम जिले में आसतु भर को जी देखा कौन रही पीछे मंदिर साइड रे रही बहुत सुशोभित पार्किंग साथ ही साथ ही एपटे रही पाई पार्क बहुत सुंदर दृश्य मंदिर बाहर आसतु भर को प्रवेश करवा यह हूँ मंदिर मेन एंट्रांस आपने देखिपे किंतु मंदिर भर को प्रवेश करने पूर्व आम मंदिर चतुर्पार्श्व बुलिकी देखा कौन कौन रही ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି मैंने देखिपुर पूरा अर्जुन धनुषरी चढ़ाई सखा सारथी श्रीकृष्ण सहित यह मंदिर टी जगन्नाथ पूरी धाम पर निर्मित कर बाहर देखिले बाहर देखिए ये दृश्य अनुमान करा कर भितर भी गले जाना ये मंदिर साइड ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି ବହୁତ ବିଶାଳ ପୋଖରୀଟିଏ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଠରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଜାଗାଟି ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ସତରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୈବିକ ପୀଠ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ତ ଅଛୁ ଦୈବିକ ପୀଠରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନରେ ଥିବା କଥାଟି ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ହେଉଛି ମା ବୃନ୍ଦାବନୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ଯାହା ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟକୁ ଏକ ବିଶାଳ ବରଗଛଟି ଅଛି ଏଠି ଏହାର ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି କି ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେମାନେ ଆସି ଫଟୋ दान करती सब स्थान बहुत गुड़े लोक आसमें जेहेतु दीपर समय पहुँची बर्तमान टी हाका अच्छी भक्त मान गहली टी कम अच्छी अदरवैज सका सका आसिले जगह गोड़ पकड़ को भी स्थान न था यह एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन भाव में वर्णना कर देखिपे केशाड़ ଆମର ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ମାନସିକ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିମା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଲୋକମାନେ ଆଣି ବରଗଛ ମୂଳେ ଏ ବରଗଛ ବି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଏ ବରଗଛର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ साधारण मान पूरा आम चाकरी बुलिक देखी सारे ये पोखरी चतुपार्श्व एक विशाल बड़ पोखर टीए आते सौंदर्य भरा ये स्थानी आपने कल्पना करें आम भिड मध्यम आपण मानक आम अनुरोध करश्चिंत थे यही स्थान को आसतु एवं भ्रमण कर जातु आप बहुत आनंदित प्रफुल्लित हो जाए यही स्थान को आसला आ कि समय पर आम जा मंदिर भितर को અંદર ઉત્તર કારોશક કે દેખવા મંદિર ભીતરે કોન કોન રહે છે એ હો છે મંદિર બહાર દેખ્યો તેરે અમે મંદિર ભીતરે આસલે દેખું તો એ પૂરા ଯେପରି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ଏଇ ଏଇ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ବି ଅଛି ଯେପରି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେହିପରି ଏପଟେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ରଖାଯାଇଛି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ એ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପଛପଟେ ରହିଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ସାଥିରେ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଅଛି ବାଘ୍ରଦ୍ୱାର ଅଛି ଏବଂ ହସ୍ତିଦ୍ୱାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଥିବେ ଯେପରି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚାରି ପାଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ଆମର ଦ୍ୱାର ଅଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେହିପରି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଯାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ मेन मंदिर को जो कि नीलकंठेश्वर महादेव कह जाए बहुत प्रसिद्ध बहुत पौराणिक आठिकार बासिंदा उनका बहुत विश्वास अच्छे कि यही पीठ रे जे जहाँ भी मागे कि कौन सी मानसिक करे निश्चय पूरा हुए कहीं यही स्थान रू खाली हाथ में फेरते सब कार्य सिद्धि हुए यही स्थल नीलकंठेश्वर महाप्रभु पाखे जी भी मगुणी कर तार मनस्कामना तार कार्य सिद्धि निश्चिंत रूप से पूर्ण हुए यह हूँ मंदिर चतुर्पाश आपण मैंने देखिए कैमेरा दे। अच्छा यही आम जानवाक पाइल यही लोकलोचन कथा पुर्खा लोक स्थानीय बासिंदा कहते कि गोटे गाई द्वारा नीलकंठेश्वर उत्पत्ति जमापड़ा कि यठार श्री श्री श्री नीलकंठेश्वर महादेव अच्छा कथित अनुजाई गोटे गाई प्रतिदिन गोठर आसी ये जंगल में बुले और क्षीर दे फेरी जाए गाई की प्रत्येक दिन क्षीर कहीं दौन बोली साहुकार चिंता कले साहुकार जा गौड़ को पचारे कि गाई क्षीर कहीं देना हेल्ले कौन से उत्तर पाइन साहुकार गौड़ महाशय को कहला कि मुझे जानी कहीं क्षीर दौन तापर साहुकार आसिले ତାପରେ ସାହୁକାର ଦିନେ ସେଇ ଗାଈର ପିଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାରୀ ଲଟା ଥିବା ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଚାଲିଯାଉଛି ଏହା ଦେଖି ସାହୁକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ସେଠାରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥିଲା କି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର এই মন্দির বহুত প্রাচীন কাঞ্চী অভিযান সময়ৰ সময়ৰ অসমতে জানিবা কোন ৰৈছি প্রত্যেক দিনৰ নীতি কাନ୍ତି এই মন্দিৰে একচুয়ালি সকালে মংগল আলেতিতৰে হৰি আলেতি বনা যায় আৰু ভক্তমানক দৰ্শন দিয়া যায় পূৰণি 11:30 ৰ ভকতৰণী দৰ্শন বেলাতৰ 11:30 ৰ মলাৰতি হৈ 12:00 ৰ অন্নভোগ কৰে আৰু ঘন্টা পৰ্যন্ত তহড় পৰে रही रुद्राभिषेक यार एटार नीलकंठेश्वर महादेव प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक कराए जोटा कि बहुत ईर कथा प्रत्येक दिन एठार रुद्राभिषेक महादेव कराए ये हूँ मंदिर भितर दृश्य आम मंदिर भितर को पशि आस आसतु देखा मंदिर दृश्य बहुत अलौकिक बहुत सौंदर्य भरा ये मंदिर आप देखिपे आम तो देखिए बहुत खुशी लगुच आमको आम ये भाग्यवान य मंदिर दर्शन करूँ एवं आपण सम्मुखें नहीं आसीपारचु आपण मैंने देखु मंदिर एवं भ्रमण करूँ जस्ट एंट्रांस बहुत छोट छोट द्वार अच्छी ये मंदिर भितर को प्रवेश करने मंदिर प्रवेश करने पूर्व गोटे नंदी अच्छा आप देखिपे मंदिर आहरी टी को गले आई दु तीन पाँच तलू गले नीलकंठेश्वर अच्छा गोटे कुंड पर अच्छी आले ही उत्पत्ति जो शिवलिंगटी अच्छी आमर से अच्छी आप देखते ये आम गणेश अच्छा एंट्रांस अं, सेपटे आप देखिए माँ का भी क्षुद्र अच्छी नंदी अच्छा भितर को जी आपण दर्शन कराइबू से अं, महादेव अं, लिंग को देखु ये हूँ नीलकंठेश्वर कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद आम हो आज પવિત્ર નીલકંઠેશ્વર બાબાનું દર્શન કરી ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବୁଛୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ମୌସମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ ପଳେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଆଣିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟି ମୃଷକ କିପରି ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ पर रन होने दर्शक बंधु आपण मैंने यही स्थान को आसतु महादेव दर्शन करूँ प्रभु नीलकंठेश्वर महादेव आशीर्वाद प्राप्त करूँ बहुत सुंदर जगह टीए रही नीलकंठेश्वर आपण मैंने आसतु एवं आमर चैनल को सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ लाइक मध्यम आमको जनावतु केमी लगला ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ